有些朋友牙齿不齐，或者你带着牙齿矫正器练格斗、打实战的时候护齿怎么办？很多人用这种常规普通的护齿就解决不了这个问题，所以我们出了一个免烫护齿，看到了免烫护齿啊，一共三种颜色。它实现的一个就是一你不用烫，如果你的牙是带着那种跟钢丝儿一样，能能理解吗？那个矫正器或者说你带那种隐形矫正器，你带普通的护齿是非常费劲，对吧？所以我们出了这样的，弹性非常好，你直接套进就行了，它是上下牙全都保护的啊。然后你说那我怎么喘气？好，中间它也有透气孔的。 这样的话，你训练中呢就非常方便舒适。还有一些朋友可能就是那种啊，我牙齿正常，但我就想买那种不要烫的护齿，行不行啊？你非要那样用可以，但是它肯定没有普通的这种烫好的护齿要更加贴合，对吧？你也可以戴，好吧？这是很多牙齿矫正器的朋友的这个福音啊。